Тимоль, сын Кузьмы Мотыля, ночами с ним сражался. Еще он ненавижу, тут всюду земля чужая, а я старался. И страшно ему, и темно может быть, но самое прекрасное в свете ему подарили, чтобы жизнь осветить фонарик, динамарк, аллея и что тут поделать? И как нам тут быть? Фонарь аллея ты должен светить. И что тут поделать? И как нам тут быть? Фонарь аллея ты должен светить. И стало чисто в окрестных дворах, Закаты встречали, перестали, Трещали мы набежи, море ура, И крылья не зря давали